छुट्टी यसलाई म रेकर्ड पनि गरिराखौँला तपाईँ हिजो छुट्टिनु भयो है अनि छुट्टिनु ओके सुरुबाट हामी अलिकति ब्रिफली यसको विषयमा बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो लागेको छ हामी त्यसरी अगाडि बढौँ सुरुबाट बेसिक जस्तो हामीले अहिले चाहिँ कल्टिभर्सिटीले चाहिँ तपाईँको सोसियल मिडिया बुस्टिङ र तपाईँको चाहिँ मोनिटाइजेसनको कन्सेप्ट जुन दिइरहेछ यो विषयमा थोरै म बुझाउँछु अनि त्यस पछाडि बल्ल तपाईँको युट्युब च्यानललाई हेरेर अनि अरू साइटहरू पनि हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ नि है साथी सुनिराख्नु भएको छ हेलो हेलो तपाईँको नेट नेट ठिक छैन कि तपाईँको मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ मेरो आवाज सुन्नुभएको छ तपाईँले हजुर हजुर सुनिरहेको छ ओके हामी यो के अरे बेसिकदेखि नै हामी अलिकति यो जुन चाहिँ सोसियल मिडिया बुस्टिङ र मोनिटाइजेसनको कन्सेप्ट अलिकति क्लियरली भएर हामी अगाडि बढ्छौँ है त ओके सो त्यसरी गरेर गर्दाखेरि सजिलो होला के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीले चाहिँ अहिले एउटा कन्सेप्ट सबैलाई चाहिँ दिइराखेको छ अनि त्यसमा विशेष गरेर नयाँ नयाँभन्दा पनि जो थ्री मन्थ्स वान इयर हामीसँग एफिलिएटेड भइसकेकोहरूको लागि अझ यो चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढ्नका लागि यो कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको एउटा हो है सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सोसल मिडिया जति पनि छ नि Facebook YouTube LinkedIn Instagram होइन टिकटक यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी बुस्टअप गर्ने कसरी बुस्टअप गर्ने अनि त्यस पछाडि यसलाई कसरी चाहिँ एउटा मोनिटाइजेसन प्रोसेसमा लाने भन्ने विषयमा नै हो र यसमा अब एज अ तपाईँ एज अ तपाईँ एफिलिएटर हुनुहुन्छ एसबिसी हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँको लागि चाहिँ सबै तपाईँको कन्टेन्ट क्रिएसनको जिम्मा चाहिँ कसले लिएको छ भन्दाखेरि बिजनेस मल्टिभर्सिटीले लिएको छ र यसमा तपाईँले एडिट पनि गर्नु भए परेन डिजाइन पनि गर्नु परेन जस्ट तपाईँको काम के हुन्छ भन्दाखेरि अपलोड र तपाईँले चाहिँ अलिकति किवर्ड्स र मोनिटाइजेन मोनिटाइजेसन प्रोसेसमा अलिकति तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब सोसल मिडिया कसरी मोनिटाइज हुन्छ भन्दाखेरि दुई तिनवटा वेजबाट हुन्छ नम्बर वान भनेको अब सोसल मिडियाले नै पे क्रिएट गरेर नम्बर वान मोनिटाइजेसन गर्न सकिन्छ भने दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्कम आफ्नो चाहिँ एफिलिएसन एफिलिएट प्रोग्रामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक तपाईँसँग त अब बिजनेस मल्टिभर्सिटीले त एडुकेसन सँगसँगै चाहिँ तपाईँलाई के प्रोभाइड गरिरहेछ भन्दाखेरि साइडमा तपाईँलाई वर्किङ प्लेटफर्म दिइरहेछ नि त राइट सो uh, त्यो कारणले गर्दा एफिलिएसनको प्रोग्राम पनि दिइराखेको हुनाले गर्दाखेरि दोस्रो भनेको तपाईँले एफिलिएट पनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एफिलिएट लिङ्कहरू तपाईँले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँले अहिले तत्काललाई बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा कुन ट्रेनिङ हेर्दै हुनुहुन्छ ओके सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईँले कम्तीमा पनि युट्युबले एक दुईवटा कुरा खोज्छ के खोज्छ भन्दाखेरि बेस्ट अलिकति राम्रो थम्नेल खोज्छ नम्बर वान दोस्रो कुरा भनेको युट्युबले खोज्ने भनेको चाहिँ तपाईँ तपाईँको टाइटल खोज्छ सो तपाईँले अलिकति ध्यान केमा दिनुहोस् भने युट्युबलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि अलिकति थम्नेल एट्र्याक्टिभ बनाउनेमा तपाईँले अलिकति आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला है त सो दोस्रो कुरा भनेको टाइटल टाइटल अब तपाईँलाई कन्टेन्ट एभाइलेबल हुन्छ त्यसमध्ये अब तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टको टाइटललाई बेस्ट बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ राइट सो अब सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू भन्ने बित्तिकै अब युट्युब आयो फेसबुकको पेज ग्रुप प्रोफाइल होइन तपाईँले सेटअप गर्नुभयो कि भएन है यो हाम्रो फेसबुक एडभान्स फेसबुक मार्केटिङको ट्रेनिङमा एभाइलेबल छ अनि त्यो हेर्दै सेटअप गर्नु होला गर्नुभएको छैन भने इन्स्टाग्रामको अर्को भयो लिङ्केड इनको भयो यस्तै अब अहिले चलेको अब टिकटक पनि चलिरहेको छ मार्केटमा धेरै टिकटकलाई तपाईँले अलिकति ब्रान्डिङ बनाउनु होला सो यो यही सोसल मिडियाहरूलाई सबभन्दा पहिलो स्टेज भनेको तपाईँहरूले तपाईँले सेटअप गर्नु होला है त यो सेटअप गरिसके पछाडि मात्र फर्दर कामहरू चाहिँ बढाउन चाहिँ सकिन्छ होइन तपाईँको सोसियल मिडिया बुस्टअप कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यही कुराहरू सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो सेटअप हुनु पर्यो राइट यो कुराहरू राम्रोसँग चाहिँ सेटअप भएको हुनु पर्यो अनि बल्ल बल्ल चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाल्ने हो नि त होइन एकैचोटि तपाईँको सोसियल मिडिया म्यानेज राम्रोसँग बसेन भने त कन्टेन्ट हाल्न गाह्रो हुन्छ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा यो कुराहरूलाई सेटअप गर्नु होला है त बुझ्नुभयो र गरी पनि राख्नु भएको छ है सो अब अलिकति चाहिँ तपाईँको लर्न टु अर्न भन्ने एउटा थिम हामीले राखेका छौँ यो मैले अहिले एउटा मैले आफैले पनि एउटा प्रोजेक्ट सिक्दैछु र म केही समय पछाडि मजाले म सिकाउँछु पनि र हिजो पनि सिक्दै नै आएको पनि थिएँ सिक्दै पनि आएको छु सिकाएँ भन्ने कुरा कहिल्यै सकिन्न र हाम्रो मोटो भनेको चाहिँ यो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने नै हो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको पनि आज जति पनि कोर्सहरू आइराख्दाखेरि तपाईँको द पेजले भन्छ नि भन्नुहुन्छ नि त the more you learn the more you earn है सो सिकाइ नै हो सिकाइ भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जिन्दगीमा केही रहेनछ मैले सिकेको कुरा र मैले अनुभव गरेको कुरा यही नै हो सो लर्न टु अर्न भन्ने एउटा मोटो छ वारेन बफेटले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि the invest the best investment you can make is an investment in yourself है राइट सो वर्न बफेटले भनेको यो एकदम उहाँको रुलमा यो नम्बर वानमा पर्छ क्या तपाईँ हामीले आफूमा लगानी गरेको आफ्नो दिमागमा आफ्नो आफूभित्र लगानी चाहिँ सबैभन्दा सबैभन्दा बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट हो भन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मोटो हाम्रो लर्न टु अर्न छ सिकाइ अमेजिङ सो अब इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ मनी भन्ने मात्र हुँदैन होइन तपाईँले कति चाहिँ आफूले गरिराखेको कामप्रति चाहिँ तपाईँले टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो चाहिँ त्यो कुराहरू मनी होइन यो कुराहरू हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो होइन मेरो जर्नी त अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ है so I started my career with तपाईँको चाहिँ पैसाकै कुरा गरौँ न मैले मेरो जर्नीमा करिबन थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु होइन सो तपाईँको फर्स्ट कोर्स मैले तपाईँको थर्टी एट थाउजन्डबाट स्टार्टेड गरेको थिएँ होइन तपाईँको चाहिँ बेसिक अनलाइन करियर करियर भन्ने विषयमा थर्टी एट थाउजन्डबाट सेकेन्डमा मैले वान लाख टेन थाउजन्डको इन एडभान्स लेभलको इन्टरनेट मार्केटिङको कोर्सबाट चाहिँ गरेको थिएँ राइट जहाँ चाहिँ मैले अघिल्लो एपिसोडहरूमा मैले सिकाएको चाहिँ जस्तो फेसबुकको विषयमा त्यस पछाडि एफिलिएसनको विषयमा मैले त्यहाँ इन्क्लुड गरेको यिनीहरूकै थिम नै हो होइन यहाँबाट मैले सिकेको थिमहरू नै मैले त्यहाँ समावेश गरेको छु जुन चाहिँ ट्राफिक फनलको कुराहरू अर्को भनेको करिबन तपाईँको डेढ वर्ष अगाडि तपाईँको चाहिँ आइबिसी ए फाइभ थाउजन्डबाट बिजनेसबाट आई इन्भेस्टेड होइन दोज कोर्स र सानो सानो इभेन्ट सानो सानो ट्रेनिङ सानो सानो तपाईँको चाहिँ उन्नाइस पच पन्चानब्बे डलरको कोर्सहरू त मेरो कति छ कति है सो करेन्टली अहिले पनि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनलाइनमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो अनुभव चाहिँ हामी जबसम्म आफू कन्फिडेन्ट भएर कुनै फिल्डमा सिक्दैनौँ नि वी लुज भने क्या है वी लुज भने योभन्दा म तपाईँलाई मेरो अनुभव सुनाउँछु योभन्दा अगाडि तिन लाख एउटा प्रोजेक्टमा हालेको थियो त्यो ब्याङ्क क्रप्सीमा जान लागिसक्यो है त्यो बुझ्दै नबुझेर चाहिँ पैसा हालेर पैसा हालेर तिन लाख ब्याङ्क क्रप्सीमा फेरि त्यस पछाडि लगतै एटी थाउजन्ड एउटा अर्को के अरे फरेक्समा मैले हालेँ त्यो पनि कोल्याप्स नाउ अहिले मैले एउटा कम्प्लिटली नाइन्टी डेजको चाहिँ फुल कोर्स लिँदैछु फरेक्स ट्रेडिङ जुन चाहिँ सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड पेमेन्ट गरेर गर्दैछु र मलाई ठुलो विश्वास छ ठुलो विश्वास छ कि यस पछाडि म आफै सक्षम हुन्छु होइन मैले त एउटा ब्लाइन्डमा चाहिँ तपाईँको हाले हो नि त पैसा आउँछ भनेर राइट एकै दिनमा चाहिँ तपाईँको आएको पनि हो सुरु सुरुमा म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु भने हाम्रो यहाँ ग्रुप छन् साथीहरूको अनि आएको पनि हो सुरु सुरुमा अब के भयो त भन्दाखेरि यो लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्छ नि सो डेन्जर भइदियो मेरो लागि सो द्याट अहिले आएर मलाई के महसुस अझ भइराखेको छ भने मैले आफ्नो फिल्डमा गरिरहेको छु है सो हाम्रो एफिलिएसन प्रोजेक्टहरू होइन यो कुराहरू सिकेँ गर्दैछु अझ यो इन्भेस्टमेन्टको साइडमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको साइडमा चाहिँ हाइली आफ्नो चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यो महसुस हुन्थ्यो होइन महसुस भएर सो आई स्टार्टेड कि यो से सेक्टरमा मैले चाहिँ क्रिप्टो र फरेक्सको साइडमा चाहिँ करियर स्टार्ट गरेको तपाईँको लगभग तिन चार लाख जम भइसक्यो है सो पैसा भनेको आउँछ जान्छ सो लर्निङलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ है त सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ लर्निङलाई राख्नुपर्छ सो द्याट मैले त्यहाँ तपाईँलाई भने नि लर्न टु अर्न है म म एकदम फुल्ली कन्फिडेन्ट छु कि म एकदम फुल्ली कन्फिडेन्ट छु कि यो ट्रेनिङ पछाडि यो ट्रेनिङ पछाडि यस्तो धमाका निकाल्छु म सो यो फरेक्स इन्डस्ट्रीमा स्पेसियल्ली र म सिकाउने पनि छु सेयर गर्ने पनि छु हिजो मैले लाइभमा राखेको पनि थिएँ होइन लाइभमा राखेको पनि थिएँ तपाईँको चाहिँ जो यो एपिसोड हाम्रो जुन यो कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउँदै जानुहुन्छ नेक्स्ट धमाका ट्रेनिङ म एभाइलेबल धमाका एभाइलेबल गराउँदैछु भन्ने कुरा पनि मैले राखेको थिएँ र गराउँछु पनि त्यो चाहिँ मेरो तपाईँलाई एउटा ऊ भयो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि तपाईँले तपाईँको च्यानलमा मैले हेर्दै थिएँ सो अर्को गरेँ भनेको चाहिँ do you completed and practice what we learn in Multiversity भन्ने पनि भयो म्याक्सिमम् म्याक्सिमम् साथीहरूको प्रब्लम यही छ कि भइराखेको कोर्सलाई पनि कम्प्लिटेड गरेका छैन प्र्याक्टिस गरेका छैन होइन सो सोसल मिडियाको इम्पोर्टेन्स त अब तपाईँलाई थाहा छ होइन थाहा छँदैछ सो तर पनि एउटा थोरै एउटा चाहिँ हेरौँ न त यहाँ सोशल मीडिया को इम्पोर्टेंस के छ आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का फ्यूचर क्या इंडिया में सोशल मीडिया मीडिया का फ्यूचर क्या आप तो बहुत जबरदस्त लोग हो सब सोशल मीडिया वाले भाई लोग मैं आपको बताऊ बहुत सॉलिड फ्यूचर है आपने कॉर्ड कटर्स क्रिएट कर दिए हैं कॉर्ड कटर वो है जिन्होंने टीवी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और न केवल कॉड कटर बट जो नेक्स्ट जेन नेक्स्ट जनरेशन आ रही है इनको बोलते हैं कॉर्ड नेवर्स कॉड नेवर वो है जो जिन्होंने जिंदगी में कभी टीवी नहीं देखा पैदा होने के बाद हम्म। से वो सीधा मोबाइल पे ही आए हैं so I think social media का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहने वाला है आने वाले समय में एक आपको ये बताया रणबीर भाई बहुत लंबी तैयारी करिए आज कंटेंट आज के हिसाब से मत क्रिएट करिए you will be known for years to come आज कंटेंट क्रिएट करते वक्त ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करे आपके लिए जिंदगी भर के लिए आज वो गलती ना करें जिसके लिए दस साल बाद पछताना हो सोशल मीडिया में अगर आपको स्टेबल रहना है content is not king you heard content is king no sir content is kingdom वो राजा नहीं साम्राज्य है so social media is going to be there for very long now so explain गर्न सक्छौ कन्टेन्ट ठिक छ यो तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु है अनि तपाईँ आफैले चाहिँ हेर्नु होला है त हुन्छ सुनिराख्नु भएको छ मलाई तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ मलाई ओके हेलो हेलो तपाईँले मलाई सुनिराख्नु भएको छ ओके यो यो यो लिङ्क मैले तपाईँलाई पठाइदिएँ तपाईँलाई यो लिङ्क पठाइदिएँ तपाईँले हेर्नु होला है त सो यो लिङ्क हेर्नु होला अनि त्यस पछाडि अब अर्को जाउँ मैले के तपाईँलाई सेयर गर्दै थिएँ भने सोसल मिडियाको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्ने विषयमा त्यो लिङ्कमा छ तपाईँ जानु होला अगाडि र चाहिँ त्यस पछाडि भनेको चाहिँ आज जति पनि तपाईँको सोसल मिडियामा चाहिँ तपाईँको करियर स्टार्ट गर्ने जेरो लेभलदेखि मिलिनियर बन्ने थुप्रैमा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विशेष गरेर इन्टरनेट स्पेसमा है सो so, यो इन्टरनेट टेक्नोलोजी अनलाइन भन्ने कुरा त हामी सबैको लागि हो है कसैले यसलाई सदुपयोग गरिरहेछौँ कसैले यसलाई दुरुपयोग गरिरहेछौँ कसैले यसलाई युज गरिरहेछौँ कसैले इन्टरनेटले उसलाई युज गरिरहेछ फरक यति मात्र हो सो इन्टरनेटको दुनियाँमा अब जस्तो जेरोदेखि चाहिँ एउटा जेरो लेभलमा आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि मात्र बिन्द्रा डक्टर बिन्द्राको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने तपाईँको एकदमै बेसिक लेभलबाट जेरो लेभलबाट उहाँले आफ्नो स्टार्ट गर्नुभएको थियो एउटा स्टोरी उहाँले सेयर गर्नुभएको छ तपाईँको जहाँ चाहिँ म एक्लो थिएँ म आफै चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएटर म आफै चाहिँ म्यानेजर म आफै चाहिँ तपाईँको कल रिसिभर थिएँ भन्नुहुन्छ नि त आज कत्रो ठुलो छ चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा उहाँको चाहिँ फेम होइन उहाँको name so example Tai Lopez मैले अघि तपाईँलाई सेयर गरेँ इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा बिगेस्ट नेम आउँछ ताइलो पेजको पनि होइन र इन्टरनेटलाई तपाईँको इन्टरनेटको लिभरेज गरेर नै संसारको आज इन्टरनेट र टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर नै संसारको ठुल्ठुलो कम्पनीहरू आज चाहिँ number one number two number three छन् just like Jeff Bezos Mark Zuckerberg होइन यो यी ठुल्ठुलो ठुला ठुला हो के अरे हस्तीहरूको चाहिँ नाम छ इन्टरनेट मार्केटिङको दुनियाँले गर्दाखेरि इन्टरनेटको दुनियाँले गर्दाखेरि आज इन्टरनेट नभइदिएको भए कहाँ जेफ कहाँ मार्क हुन्थ्यो होला तर दोज आर द पिपुल के तपाईँको चाहिँ आई कल तपाईँको चाहिँ internet is super power if you know how to use it है सो इन्टरनेट चाहिँ यस्तो सुपर पावर हो हामीलाई चाहिँ यदि चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो भने सो तपाईँहरूले अब तपाईँले ट्रेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ अब कतिजनाले अब गरि पनि सक्नुभएको छ र यो कोर्स पछाडि मल्टिभर्सिटीले चाहिँ कसरी तपाईँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्न गइराखेको छ होइन सो इभन मलाई पनि है किनभने अब मल्टिभर्सिटीमा सबै ह्यान्डल गर्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ होइन सो उहाँहरूले सबैलाई ओभरअललाई कसरी चाहिँ हेल्प गर्न गइरहेछ भन्दाखेरि फ्री सोसल मिडिया बुस्टिङ र मोनिटाइजेसनको जुन कन्सेप्ट छ सबभन्दा भनेको फर्स्टमा भनेको अब अघि नै मैले भने सोसल मिडिया राम्रोसँग वेल म्यानेज हुनु पर्यो सेकेन्डमा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ ड्राइभमा भिडियोजहरू पाउनुहुन्छ अब कस्तो कस्तो भिडियोज अब ड्राइभमा भिडियोजहरू पाइसके पछाडि तपाईँको काम के हुन्छ सेयर गर्ने अपलोड गर्ने किवर्ड्स राख्ने तपाईँको थम्नेल राख्ने टाइटल राख्ने त्यही नै तपाईँको काम चाहिँ हुन्छ राइट जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई मोनिटाइजेसनमा र आफ्नो इन्कममा सपोर्ट होस् चाहे त्यो मल्टिभर्सिटी एफिलिएसनको थ्रुबाट तपाईँलाई सपोर्ट होस् चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ मोनिटाइजेसनको प्रोसेसबाट सपोर्ट होस् अब वाट कन्से कन्टेन्ट्स एभाइलेबल फर यु त तपाईँको लागि चाहिँ कस्तो कन्टेन्ट्स एभाइलेबल हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एभ्री सब्जेक्टको चाहिँ तपाईँलाई कोर्सेस कन्टेन्टहरू एभाइलेबल हुन्छ फर इक्जाम्पल एडोबी प्रिमियर प्रोको चाहिँ सिक्स स्टेप सिरिज तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ होइन एडो एडोबी प्रिमियर प्रो भिडियो एडिटिङको चाहिँ सिक्स स्टेप सिरिज चाहिँ तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ अर्को अब यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू लेट सपोज स्टक मार्केटको तपाईँलाई फिफ्टिन सिरिज एभाइलेबल हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युबमा सिरिज बाई सिरिज तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङको टेन सिरिज एभाइलेबल हुन्छ तपाईँले आफ्नो स्टेप बाई स्टेप राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युट्युब सिरिजको सेभेन एट टेन सिरिज उपलब्ध हुन्छ एभाइलेबल हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भिडियो फिल्म र एडिटिङको राख्न सक्नुहुन्छ सिक्स सेभेन सिरिज एभाइलेबल हुन्छ यो किसिमले अब फेसबुक मार्केटिङको सिरिजहरू ग्राफिक डिजाइनको सिरिजहरू वर्ड प्रेस वेब डिजाइनको सिरिजहरू ब्लगिङको सिरिजहरू र सेल्स ट्रेनिङको सिरिजहरू फाइनेन्सियल तपाईँको एकदमै नेट चाहिँ फ्लक्चुएट भइराख्ने रहेछ ओके हामी एकैछिन वेट गर्छौँ है त नेट चाहिँ घुमिराख्ने रहेछ तपाईँको सुन्नुभएको छ नेट चाहिँ साह्रो तपाईँको फ्लक्चुएट हुने रहेछ सो जे होस् यो टाइपको सेरिजहरू तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छ र तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीले यो किसिमको चाहिँ तपाईँलाई एभाइ अब तपाईँलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ त एज अ एसबिसी एफिलिएटर तपाईँलाई फाइदा चाहिँ के के हुन्छ त भन्दाखेरि add values to other life तपाईँले यो सेरिजको थ्रुबाट अरूलाई हेल्प पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ क्या बुझ्नुभयो नि सो यो सिरिजको थ्रुबाट अरूलाई तपाईँले समथिङ केही न केही एभाइलेबल गराउनुहोस् अहिलेसम्म तपाईँको सोसल मिडिया खाली थियो भने तपाईँको फेसबुक युट्युब इन्स्टाग्राम लिङ्कडिन खाली थियो भने something you are delivering right so जिसीको एउटा भनाइ छ नि Grant Cardone one of best mentor for me मेरो लाइफमा म उहाँलाई भेट्न चाहन्छु चाँडै नै so the more you help the more you get भन्छ नि तपाईँले जति धेरै जति धेरै मान्छेहरूलाई तपाईँले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ उति धेरै तपाईँले सक्सेस एचिभ गर्नुहुन्छ हेल्पिङ मेन्टालिटी मैले एउटा एफिलिएसनको कोर्स हाम्रो अपग्रेड हुँदैछ जसमा मैले तपाईँको स्पोन् तपाईँको आफ्नो प्रमोसन लिङ्क कसरी प्रमोट गर्ने अनि त्यस पछाडि किन चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा काम गर्ने यो कन्सेप्टहरू सेयर गरेको छु तपाईँ चाँडै नै अपडेट हुन्छ तपाईँहरू अपडेट भइराख्नु होला अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ तपाईँले आफ्नो एफिलिएट प्रोग्रामहरू होइन यो यो सिरिजहरू सँगसँगै तपाईँले आफ्नो एफिलिएट स्पोन्सर लिङ्क तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ है स्पोन्सर लिङ्क भनेको कुन त भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग चाहिँ स्पोन्सर लिङ्क त पक्कै छ होइन अनि जसलाई चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो फेसबुक अथवा चाहिँ आफ्नो युट्युबको डिस्क्रिप्सन साइट्सहरूमा तपाईँले मजाले चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ जसलाई मैले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा हाल्छु होइन तपाईँको मुनिपट्टि तपाईँले एफिलिएट लिङ्कहरू हाल्न सक्नुहुन्छ है सो जुन चाहिँ तपाईँको यो अर्को एडभान्टेजेस हो तपाईँले आफ्नो एडभान्टेजेस यसरी लिन सक्नुहुन्छ राइट एफिलिएसन लिङ्क तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि है सो यो भयो र अर्को तपाईँलाई हुन सक्ने फाइदा के छ भन्दाखेरि एज अ यो मल्टिभर्सिटीको कम्युनिटीलाई हुन सक्ने फाइदा भनेको अब एफिलिएसनको थ्रुबाट तपाईँको fifty to ninety percent according to तपाईँको अब प्याकेज एफिलिएसन थ्रुबाट तपाईँको प्रफिट हुन्छ मार्जिन हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ नि है यो कुरामा त क्लियर हुनुहुन्छ सो अर्को अर्को चान्सेस के छ त भन्दाखेरि सोसल मिडिया मोनिटाइजेसन तपाईँको युट्युब मात्र राम्रोसँग चाहिँ भोलि वान कम्तीमा पनि वान इयर्सको मल्टिभर्सिटीले कन्टेन्ट तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँछ वान इयरको वान इयरमा त कम्तीमा तपाईँ पनि केही न केही बनिसक्नु भएको हुन्छ नि त है त्यतिस बेलासम्म त केही न केही तपाईँले पनि कुनै सब्जेक्टमा चाहिँ एउटा माइन्ड सेट प्रिपेयर गर्नुहोस् पब्लिक स्पिकिङ गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् पब्लिक स्पिकिङको तपाईँले ट्रेनिङ त्यहाँ पाउनु भएको छ कि छैन एक दिन हामी पब्लिक स्पिकिङको पनि ट्रेनिङ गरौँला ग्रुपमा मलाई गर्न मन छ होइन सो कम्तीमा पनि वान इयरमा तपाईँको जे होस् युट्युब मात्र मोनिटाइजेसन भयो भने नेक्स्ट इन्कम सोर्स भयो है सो यो भयो है अघि मैले भनेको थिएँ नि the more people you help the more you the more success you will achieve भन्छ नि होइन सो यो चाहिँ फाइदाहरू छ है त सो अब एटलिस्ट वान इयरको हामी कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्छौँ र you have that time prepare to take over all your audience after the time तपाईँले कम्तीमा पनि एक वर्ष पछाडि त केही न केही तपाईँले दिन सक्ने तपाईँ बन्नुहुन्छ क्या अनि त्यस पछाडि अपलोड टाइम र डेटहरू के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू एउटा फिक्स्ड अब मल्टिभर्सिटीको चाहिँ फिक्स टाइममा तपाईँले अपलोड गर्नुहोस् त्यो राम्रो हुन्छ एउटा सर्टेन टाइममा चाहिँ तपाईँले जस्तो मर्निङ फाइभ टु सिक्स अथवा चाहिँ सिक्स टु सेभेनसम्म सेभेन टु एट अपलोड गर्न सकिन्छ सिक्स टु सेभेन टाइममा अपलोड गर्दा अझ बेटर अनि हामीले कहिले कहिले अपलो अपलोड गर्ने त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्क्याजुल गराएको छौँ फ्राइडे स्याटरडे र ट्युजडे फ्राइडे स्याटरडे र ट्युजडे चाहिँ तपाईँले कन्टेन्ट अपलोड गर्दा चाहिँ अझ बेटर रिजल्ट आउन सक्छ है सो यसरी यो गर्न सकिन्छ अब तपाईँको कन्टेन्ट कन्टेन्ट चाहिँ अब ड्राइभबाट तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छ जस्ट लाइक अब ड्राइभ तपाईँलाई अब सिम्पल हुन्छ त्यस्तो खासै गाह्रो केही छैन यसरी एउटा ड्राइभ फोल्डर हुन्छ तपाईँलाई लिङ्क आउँछ फेसबुकमा लिङ्क आएको जस्तै तपाईँलाई चाहिँ ड्राइभमा लिङ्क आउँछ यो हिसाबले ओके यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई कन्टेन्ट आउँछ यो अनि त्यस पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने लेट सपोज यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्नु सक्नुहुन्छ है त सो अब तपाईँले आफ्नो च्यानलमा च्यानलमा अपलोड गरिराख्दाखेरि के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँले युट्युबको त कोर्स हेर्नुभएको छ नि है तपाईँले युट्युबको कोर्स त हेर्नुभएको छ नि है हेर्दै पनि हुनुहुन्छ होला हेर्नु पनि भएको छ होला युट्युबको फिचरहरू भेरी सिम्पल छ धेरै सिम्पल छ सबभन्दा फर्स्टमा युट्युब तपाईँले सेटअप गर्नु होला यहाँ माथिको साइडमा अनि त्यस पछाडि प्लेलिस्ट हामी बनाउँछौँ है त अब जस्तो तपाईँलाई त्यो थुप्रै सिरिज आउँदैछ नि त तपाईँको चाहिँ पच्चिस तिसवटा सब्जेक्ट्समा अब आउँदैछ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको प्लेलिस्ट हामी बनाउँछौँ है प्लेलिस्ट तपाईँको बनाउँछौँ अनि त्यस पछाडि प्लेलिस्ट बनाइसके पछाडि एकदम तपाईँलाई सजिलो हुन्छ प्लेलिस्ट अनि त्यस पछाडि यो च्यानल डिटेल्सहरू हामी सबै सबमिट गर्छौँ तपाईँको किवर्ड्सहरू अब हामी यस पछाडि चाहिँ बनाउँछौँ है त सो के छ भन्दाखेरि अब मलाई तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नु होला